الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم يوم أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم